E ciao ragazzi, questo video allenamento non ha bisogno di moltissime spiegazioni se non quella che state vedendo. Una giornata stupenda, un mare stupendo, io mi sono già allenato. Se proprio ti interessa questo posto si trova in Calabria, Crotone, occhio al timer che sta camminando, un tappetino, un telo, una bottiglietta d'acqua e oggi alleneremo gli addominali. Ciao ciao ciao! you